Merhaba arkadaşlar ben Gökmen. Bana soru ve görüşlerinizi iletin. İyi seyirler. Yeni bir Photoshop videosu ile karşınızdayım. Bugünkü konum sizlere Photoshop yardımıyla göz rengini nasıl değiştirirsiniz, e, değiştirirsiniz bunu göstereceğim. Ya aslında çok basit ve yani çok kısa sürecek bir video. Şimdi benim sizin için e, hazır olarak indirmiş olduğum bir göz resmi var. Ben bunu açıyorum hemen. Şimdi arkadaşlar öncelikle hani buradaki katmanın kilidini kaldıralım çiftlik yardımıyla. E, bundan sonra e, buraya gelerek işte e, ton ve doygunluğa geliyoruz. geliyoruz. Buradan istediğiniz herhangi bir rengi seçebilirsiniz. Mesela biraz yeşil olsun. E, şimdi görmüş olduğunuz gibi zaten bütün resmin e, hani tonu değişmiş oldu. Buradaki beyaz bula e, katman rengi minik resmine gelerek e, buradaki ters çevir e, butonuna basıyoruz arkadaşlar. E, bastığımız zaman hani gördüğünüz gibi zaten e, ekran kendi rengine gelmiş oldu resim kendi rengine gelmiş oldu. Biz bunu silgi yardımıyla sileceğiz ama eğer bazen sizin böyle bastığınız sürece silmeyebilir arkadaşlar. Bunun için X'e basarak zaten burada görmüş olduğunuz hani rengi değiştiriyorsunuz. Ben siyah seçtikten sonra zaten silmeye başlıyorum. Şimdi arkadaşlar o gördüğünüz kahverengi göz yeşil oldu. Tabi ben biraz taşırdım. Eğer zaten bunu taşırmak istemiyorsanız e, hani küçük buradan da boyutunu küçülterek e, kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sadece yeşil değil mesela hani bunu bir kere bir kere daha değiştirmek istiyorsunuz. Şuradaki görmüş olduğunuz ikona tıklayarak çift tıklayarak işte istediğiniz rengi böyle çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Hangisi hoşunuza giderse tabi. Şimdi zaten bu kısa bir videoydu arkadaşlar. Benden de bu kadar. Soru ve görüşlerinizi videonun altına yorum olarak atarsınız. Eğer olmadıysa blog sayfamdaki iletişim kutusuna yazarsınız arkadaşlar. Bu video hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için videonun altına bakmanız yeterli olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.